ことやかです。皆さん、こんばんは。今回もアルベーダでございます。今日はね、オーバーロード農家ささささやらないんですけど、大事なのお知らせがあります。今までやってるのゲームは、このチームで頑張っています。はい。で、私のキャラクターを紹介したいと思います。私のリーダーは、ラクネスちゃんです。いやー、かわいいまあ やってるから実はアルベドで欲しかったんですけれどもまあ個人的な私はダークネスちゃんが超大好きそのちょっとその演武っぽいこの変態チックが超大好きと思ってますであとは超大美人のラキウスラキウスちゃんでも綺麗だよねなんかコスプレもできそうやなすぐコスプレで考えちゃうんですけどあとはまるちゃんですかわいい そんな実装男だ超ショックだった超ショックなんかもういかかわいすぎた女の子と思ったらでもかわいからでしょあとはおやっぱりこのチームはね美少女と少年と大きいの強いキャラクターがモモンちゃんモモンちゃん強そうめっちゃめっちゃモモンさんモモン様って言えばいいかなモモンさんに言えばいいかな 夏よそうよしでもずっと一人でやってるから寂しいよなって思ってこのペンド協力者をお募集しますぜひ私の愛にはこちらですパパン見てるのかなでオーバーロードをやってる人がぜひよろしくお願いいたしますで30人まではあのしか入らないなんですけれどもオーバーになったらランダムで選びます